من جانب سكيلوتو تقطع من امام سكيلوتو يحاول العرضيه حاضره وكره خطيره ال beIN Sport شباب هذا البرنامج ملخص شباب آه، البرنامج بعد تحميله طلع يطلعنا بهذا الشكل هذا رابط التحميل ناخذ copy خمس ثواني هنايا كما تلاحظون الاستيقاظ شاب من هنايا بس اضغط هنايا تم تحميل البرنامج شوف هذا تحميل البرنامج بإيقاف طبعا لن نحمل البرنامج هذا رابط البرنامج ان شاء الله راح الفيديو شباب بعد بعد تحميل البرنامج طلعنا بهذا الشكل نعطيه هنا استخراج طلعنا هذا الشكل من له نعطيه استخراج تنصيب يعني سهل و... وسريع كما تلاحظون هسه نفتح البرنامج هذا شكل البرنامج طبعا هاي ايقونه بعد التنصيب يطلع شباب هذا هو البرنامج اذا نفتح هاي اول قناة طبعا قنوات بتقنية اتش دي هاي صفحاتي طبعا من البرنامج مجرد تنتظر آه، كم ثانية وراح طبعا شباب هاي آه، البرنامج يختلف عن يعني البرامج الباقية اللي اشتغلنا بيها طبعا شباب هيك برامج كان يشتغل على عن طريق الفي ار سي الآن لا الشباب هذا يشتغل عن طريق صفحة الويب يعني مباشرة على الويب يشتغل بس برنامج يعني شكلها الشباب طبعا هاي آه، القناة إذا ما اشتغلت عندك يعني معناها إنه تنفتح من لمسه لكلوزا محاوله لمساق لاتسيو. يحاول الونيتشي لكن التغطيه موجوده والكره من جانب غبيبياني ابياني ينقل الكره لفيليبي تمريره خاطئه وكره خطيره جدا شباب آه، هذا كل ما كان آه، شرحنا اليوم آه، اذا عجبكم الفيديو خط لايك و واشترك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله تحياتي لكم شباب